Dinero lo hacemos viajar, sacando la mierda en un lugar, contando el dinero a saben no nos pueden parar, envidiosos van a hablar de lo que hacemos, nos llevamos todo el juego, su monopolio perdieron, quieren ponernos un techo. Mis enemigos terminan deals, gano sin estar en el deal. Tu gente te quiere hundir, los míos no me dejarán mentir. Tengo respeto sin la compe, pero gracias yo conocí un par de ropes. Del sur hasta el norte, la comida ligera ya queremos el postre. Mejor que no se note, aclamar cosas que terminan en el corte. Y yo no me vivo la movie, la movie yo me la moví, sin un peso ni móvil. Por esa movida me moví, no me quedé de brazos cruzados, esperando que venga por mí No, no, no, no fue así Si me buscas me encontrarás en cualquier lado de la city Los míos no me dejarán mentir El sol me dice que algo bueno va a venir Que respire este humo tóxico antes de partir De partir Rosario City es un alma que no quiere parar de hacer y sufrir de millonarias de hacer FT con nota y tengo que soltar ideas en el memory Si hablan de retiro que ya me morí No para hasta que mis amigos vuelen dentro de otro misil Vamos a hacértelo así, mami voy a tirártela en un free Quiero mis sonidos sólidos dentro de tu oído Para que sepas que sí Que para esto nací, you don't worry let it be Pero mañana vení, saben que te lo hago así Que para esto nací, you don't worry let it be mañana venir. sabe que te la va a Siempre yo hice lo que yo quise, pa' que se rapero no tienen raíces. No dejo secuela, dejo cicatrices. Dejo cicatrices, mejor cicatrices. Que yo caigo yo pise. Ah, ah, ah.